Putang ina. Hoy! <laughs> Putang ina kayo. Hiraw, ulo. Gago! Kung sakaling ikaw ay isang araw Pian-pianin ka man Pagkat ito'y di natitibong Kung darating man ang isang araw Kung darating man ang dalawang araw Kung darating man ang tatlong araw kung darating man ang limang araw Doy, lima't iman Kung darating man ang pitong araw Tama niyo, kumabiyan ka ni Kaman Kung sakaling ikaw ay lalayo Dalhin mo na rin lahat ng gamit mo Tahan na, baby! ibibigay ko tong bebe sa lalaking katabi ko. A few moments later. Ayaw mo talagang dumede. Sige ka, ibibigay ko na talaga tong bebe sa lalaking katabi ko. Nako, nako, nako. Aba, Ale. eh, magdesisyon ka na. Eh, kanina pa dapat ako umalis dito. Gago! pag-ibig ko sa'yo Tunay at totoo Sil Kamat at talong Sigarilyas at mani Sitaw, bataw, patani